Los Yankees contra los Rays. Los Yankees buscan romper una racha de cinco derrotas. Están a cuatro juegos atrás del comodín de la Liga Americana. Michael Pineda contra Richie Schaefer por el central. Mason Williams, ¡Sara, Boy de cabeza. Qué clase de jugada, mi sangre, ¿eh? En la séptima alta, en el Lucky Seven, los Yankees abajo, hombres en primera y segunda. Brad Boxberger contra Brett Garner, Brett de Jet imparable al derecho, Williams a tercera, así ah, sí, anotaba Ronaldo Reyes, barrido, barrido, barrido, no, cortaron el tiro antes. En ese mismo capítulo, dos por dos entonces, hombre en segunda y hombre en tercera. Boxberger se enfrentaba a mi muchacho Gary Sánchez. I love you, Gary. I love you papá. No, Gary Sánchez. A ah. usted también I love you. ¿eh?